سلام مازال لي ماشي حاطط تيوبا بين يديا ربي وحدي وانا بيا قولي شكون حاط في يديا قولي شكون لي دار بيا مين بالمزيان ما تحكي المروكية فاسي قاعد كار قال عليا شحال من كيلو بيه الريح وما واحد داخل ويا مين شري لاصق فيا اللي جامي كانت فيا كان لزاز وغدرو فيا كي تكون باري وش جاب الشوق الحم بيا خيوطي قالوية والجيب دافية شيطانك كساي بيا مسكين وكيلو ليا ما نسحق بلومبي نحكو في المصاري جامي نروندي نحكي على اللي صاري ماني بوندي عندي صاحبي بلومبي روح انت وفهم كيفاش بديت وين كنت وين وليت واش سفريت واش داس طريقي مليت شبيك طايح بوندي خد الدنيا فانية قدرت تموت حياتك من فيها ثانية جيبي زوالي مي لاباس وراهي هانية دي فوا تميم قاف دي فوا تطرف ما تحكيش كي تشوف احكي كي دير صاحبي تلف الراي ماشي في طريق بعيدة جامي يشوف مورايا ظلمة في طريق وربي وحدو كان معايا كي نحب نزيد حتى الشيطان وكان معايا كي نقابل المرايا لها روحي بالحكاية دمر سازا شكون كان معايا شابو العزاز وراه مقلل وماشي بداية تنتهي الحكاية ايا بلاك ايا بلاك آيا بلاك ديري فاس وقلبي سطر بيدي نلعب بالشر طريق بعيد عيني متبالة ولويدي صبر كي كل واحد يلي كثر قراها في الغابة مدر سلعه تدخل على البر وتقول لي فاش نعبر موسيقى فيها نكبر سلعة شبالي ندبر وانت ميت بالشر يا شوفني طاير الدنيا تاع حلالي كي نحب ندير من حل بيا قولي شكون داري نخنق الدار ويدي خالي واني نخنق الدار ويدي خالي واني شوفني طاير الدنيا تاع حلالي كي نحب ندير من حل بيا قول لي شكون داري نخلق الكار ويدي خالي واني خالي واني نخلق الكار ويدي خالي واني شوفني طاير دنيا حلالي كي نحب ندير من حل بيا قول لي شكون داري نخلق الكار ويدي خالي واني نخلق الكار ويدي خالي واني شوفني طاير دنيا حلالي ينهب ندير من حل بيا قول لي شكون داري نخنق القهر ويدي خالواني خالواني yeah.